Բարև ձեզ։ Եկեք խոսանք օբյեկտների մասին։ Ուրեմն պատկերացրեք, մենք ունենք մի հատ object, որի մեջ կան ինչ որ բանալիներ, name, ասենք թե Joe, բանալի արժեք կոմբինացիաներ, այսինքն զույգեր, age, չգիտեմ, ինչ որ մի արժեք, phone, որը էլի ինչ որ խառը թվեր են, կարևոր չի, ասենք թե սենց։ Okay, ինչպես կարող ենք մենք պատտվենք ամեն արժեքով, որը կա այս օբյեկտի մեջ։ Դե ինչպես հիշում եք, ուրեմն array-ը er-, array-ի դեպքում մենք կարող ենք օգտագործենք while loop, չէ՞, քանի դեռ ու ոնց ենք անում, ուրեմն փոփոխական ենք ստացում, որը 0 ինդեքսից է սկսում, եւ ամեն ինդեքսով անցնում ենք, ինչեվ հասնում ենք վերջին ինդեքսը, չէ՞։ Բայց այդտեղ մի տեսակ այտենց պարզ չի, մենք չենք կարող ուղղակի պլյուս 1 անենք ու անցնենք հաջորդին, քանի որ սա դրանք թվեր չեն, սրանք տեքստեր են եւ մենք երբեք չգիտենք ինչ տեքստ է լինելու։ Դրա համար ուրեմն կա մի հատ ֆունկցիա, որը կցած է մի հատ ուրիշ օբյեկտին, որի անունը պատրաստ object է։ <laughs> Նայեք ստեղ object.keys։ Ահա keys բանալիներ, okay? Այսինքն ինչ է ստացվում, ինքը ուրեմն ընդունում է object, օրինակ a, եւ վերադարձնում է մի զանգված, որի մեջ կան բոլոր բանայինները։ Այսինքն սա կվերադասնի մի զանգված, որի մեջ կլինի name-ը, age-ը եւ phone-ը։ Եկեք ստուգենք, alert ենք անում։ Դա արդյունքը եւ ստանում ենք name age phone։ Խնդրեմ, okay։ Okay, հիմա ինչ անենք։ Դե եթե մենք զանգված ունենք, դե մենք գիտենք, որ զանգվածով մենք կարող ենք պատտվենք, չէ՞։ Եկեք նենց որ այդ զանգվածով անենք for each function տանք, որը կկանչվի ամեն անդամի համար եւ նա ընդունում է ինչ, թե key, չէ, բանալի։ Այս ինչ է ստացվում, որ սա վերադարձում է բանալիների զանգված եւ ամեն ուրեմն բանալի համար մենք անում ենք հետեւյալը։ Նախ եկեք ստանանք համապատասխան արժեքը value, value նշանակում է արժեք, թող լինի ուրեմն a-ի key-ն։ Oops։ Չէ՞։ Հիշում եք սա։ Okay, ուրեմն սա վերադասում է իր պատասխան արժեքը, այսինքն եթե key-ն լինի name, սա value-ն կլինի Joe, եւ այլն եւ այլն։ Ամ Okay, իսկ հիմա ինչ կարող ենք անենք, դե օրինակ կարող ենք alert անենք, օրինակ։ Կարող ենք անենք key ինչ որ սա իրականում value-ն է, հա, ինչ որ sense մի բան, ամ եկեք աշխատացնենք, տեսնենք ինչ կլինի։ Ահա, name-ը Joe է, age-ը 39 է, phone-ը էս ինչ որ խառը թիվ է, չէ՞։ Սա ուղղակի մի օրինակ է, կապ չունի։ Okay, մենք նաև ունենք մի հատ ֆունկցիա, որը կարող է տա հենց արժեքները։ Այդ ֆունկցիայի անունը արժեքներ, այսինքն values։ Նա նորից կցած է object-ի վրա, objects.values նորից իրան տալիս ենք ուրեմն a եւ նա վերադարձնում է ասեն արդեն զանգված, որի մեջ կան արժեքները, այսինքն Joe 39 եւ այլն։ Alert ենք անում, որպեսզի հաստատենք, որ Ruben-ը մեզ չի խափում։ Խնդրեմ, Joe 39 եւ այն խառը արժեքը։ Աշխատեց։ Okay։ Հիմա մի հատ բան ձեզ ցույց տամ։ Նայեք, եթե մենք ուզենանք ուղղակի alert անենք հենց a-ը, Ինչպես հիշում եք, ուրեմն alert-ը alert-ը պետքա տեքստ ունենա, որպեսզի այդ տեքստը նկարի էկրանի վրա։ Այսինքն, երբ որ դուք օրինակ alert եք անում 2, եթե եթե մենք sense բան ենք անում, չէ՞, օրինակ, ինքը փորձում է այս համար 2-ին վերածի տեքստին, որպեսզի նրան նկարի էկրանի վրա։ Okay։ Ու ինքը գիտի դա ինչպես անել ու դրա համար ստանում ենք 2 որպես տեքստ նկարված էկրանի վրա։ Բայց երբ որ դուք տալիս եք իրան մի հատ օբյեկտ, ինքը չգիտի ինչպես նկարի։ Դրա համար ինքը ցույց է տալիս մի հատ sense խառը, կեղտոտ, ոչ անհետա ոչ հետաքրքիր մի հատ sense տեքստ, okay? Դա լավ չի ու դա մեզ համար օգտակար չի։ Հիմա ինչպես կարող ենք անենք։ Դե եկեք մենք ուրեմն ստեղծենք մի հատ ֆունկցիա, որը կստանա object, իրան կդարձնի text, որպեսզի երբ որ նկարենք էկրանի վրա, ինքը լինի ավելի ինձ հետաքրքիր, մաչելի, parse։ Okay։ uh, Okay, դե եկեք կոչենք դա stringify, այսինքն string դարձնող, հա stringify։ Ամ um, ուրեմն ինքը object է, որը վերցնում է ինչ որ մի գնանք ֆունկցիա է, որը վերցնում է մի հատ object։ Ահա։ Հիմա եկեք ստեղծենք մի հատ փոփոխական result, որի մեջ թող սկզբից լինի դադարք text, վերջում մենք վերադարձնելու ենք այդ նույն result-ը։ Հիմա պետք է այդ result-ի մեջ սենց լցնենք text, որը այդ օբյեկտի մասին է։ Դե ինչպես կարող ենք ուրեմն ինֆորմացիա ստանանք այս օբյեկտի մասին։ Դե կարող ենք իրանով իր արժեքներով պատտվենք, այդ զույգերի արժեքներով պատտվենք եւ ամեն մեկին ուրեմն վերածենք տեքստի, կպցնենք իրար եւ ստանանք մի ընդհանուր պատկեր։ Այսինքն կարող ենք անենք sense բան object.keys obj Սա կտա բանայիները, հա, name age phone, որպես զանգված։ Ամեն այդ բանալի համար .for each Մենք անչում ենք հետևյալ ֆունկշնը։ Ահա։ Այդ ֆունկշնը ստանում է բանալին։ Հետո մենք ստանում ենք արժեքը այդ բանալի օգտագործելով, այսինքն object-ի key-ն։ Okay։ Հիմա մենք անում ենք result plus plus equals ինչ որ ասենք key plus ինչ որ մի տարածք տանք plus value Ինչ որ մի sense մի բան։ Եվ վերադասում ենք։ Հիմա եկեք տեսնենք ինչ տեսքի կլինի մեր stringify ֆունկցիայի արդյունքը։ alert անենք, կանչենք ուրեմն stringify եւ պաստանք իրեն a։ Տեսնենք ինչ ինչ ինչ կտեսնենք։ Okay, գոնե ինչ որ ինֆորմացիա կա, բայց մի տեսակ կպած է, չէ՞ իրար։ Եկեք մի քիչ տարածություն ավելացնենք կամ գիտեք ինչ, ավելի լավ կլինի ավելացնենք մի հատ նոր նոր տող ստեղծենք։ Ամեն այդ զույգը, որ նկարում ենք, անցնենք նոր տողին այսպես, եկեք տեսնենք հիմա ինչ վիճակի կլինի։ Okay, ված չի, ված չի, ավելի ավելի հեշտ է կարդացվել, ավելի լավ է քան ստեն object object-ը, չէ՞։ Okay, շատ լավ։ Հիմա բարձվում է մի հատ ֆունկցիա կա, որը մոտավորապես այս տիպի գործողություն է անում։ Իր անունը stringify է, բայց ինքը կպած է մի հատ ուրիշ object-ին, որը անունը JSON է, JSON json.stringify, այսպես, հիմա եթե alert անենք, Ահա, խնդրեմ, ինքը այսպեսի տեսքի է։ Այսինքն ինչ է անում, ինքը փորձում է ցույց տալ, թե այս օբյեկտը, երբ որ string string-ի կամ տեքստային վիճակի է, ինչպես կարելի է իրան ներկայացնել։ Ինչի է ճակերտներ դնում ուրեմն բանալիների շուրջը։ Ինչպես հիշում եք, ես ասացի, որ ճակերտ անպայման չի դնել, բայց միայն պետք է դնել այն ժամանակ, երբ որ մենք ունենք ինչ-որ անուն, որը չի համընկվում փոփոխականների օրենքներին։ Երևի հիշում եք դա։ Ու ասում էի, կարելի է միշտ է կարող եք ճակերտ կտնել, բայց անպայման չի այն դեպքերում, երբ որ մենք մեր անունները համընկվում են այդ օրենքներին։ Այս ֆունկցիան ուղղակի չորով միշտ դնում է ճակերտներ։ Ուղղակի չի չի խորանում էլի, այս այս բանալին կարելի է արժի դնել ճակերտ թե չէ, որ ստեղ դնի, այնտեղ չդնի։ Ուղղակի չորով բռնում է սաղքերը, փաթաթում է ճակերտներով եւ ասում է՝ լավ է։ Հետո նկարում է իր համապատասխան արժեքը։ The John text-ը, նենց որ տեքստային ձևով է իրան նկարում հաճախորդների մեջ 39 քանի որ թիվ է, նկարում է հենց որպես 39, որպես թիվ։ Ճակետների շուրջը չի դնում։ Հարմար բան է, չէ՞։ Ինքը հարմար բան է շատ բաներով, որտեվ բացի դրանից, որ այս JSON-ը ունի, ուրեմն, այս JSON object-ը ունի իր վրա կցած մի հատ ֆունկցիա, որը կոչվում է stringify, ինքը նաև ունի մի հատ ուրիշ ֆունկցիա, որը կոչվում է parse։ parse։ Okay, դե stringify-ը դարձնում է object-ից text, իսկ parse-ը հակառակն է անում։ What? Էս ինչ հետաքրքիր բան է։ Այսինքն, եթե մենք ստեղ let um, stir անենք ու դարձնենք սա, ստեղից մենք կարող ենք նորից ուրեմն stir պաստանք, այս տեքստային վիճակը կարող ենք պաստանք այս ֆունկցիային, ինքը ուսումնասիր է այդ տեքստը եւ իրանից ստեղծի միակ JavaScript object, որ որ լինի let be։ Հիմա մենք կարող ենք անենք alert b.name, օրինակ, նայեք ստեղ, Joe։ Հա, եկեք դիբագրով նայենք, որպեսի հասկանանք իրոք ինչքան հետաքրքիր է սա ուրեմն DevTools-ը բացում ենք, run ենք անում, Okay, ուրեմն ստեղծում ենք մի հատ object, որը a-ն է, չէ՞, որը ունի իր մեջ age, name եւ phone, okay? Հետո ուրեմն մենք stringify ենք անցում եւ ստանում ենք այս stir-ը, որը այս text-ն է։ Okay, ինքը text է, որի մեջ կան այս ինֆորմացիան։ Հետո մենք կանչում ենք parse այդ նույն text-ը տալով եւ իրենից ստանում ենք այս bin, որի մեջ կան հենց այդ սաղ արժեքները։ Ինչի է սա հետաքրքիր, ինչի է սա կարևոր։ Նայեք ստեղ, մի օրինակ ձեզ տամ։ Պատկերացրեք, մենք ունենք մի հատ object, այս, այսպես, եկև stringify անենք, և այդ տեքստը մենք կարող ենք օրինակ ապագայում կտեսնենք ինչպես կարող ենք ինչ-որ մի տեղ ուղարկենք, հա, կամ save անենք։ Եկեք save անենք հենց մեր browser-ի մեջ։ Ուրեմն մեր browser-ը ունի մի հատ հասկացություն, կոչվում է local storage։ Local storage Սա object է, որը ունի ինչ-որ ֆունկցիաներ։ Երկու կարևոր ֆունկցիա է պետք ընդհանրապես իմանալ՝ get item եւ set item։ Դա set item-ը եկեք կանչենք, որը որը վերցնում է ինչ-որ մի text, ինչ-որ մի բանալի, եկեք test1, հա, եւ ինչ-որ մի text, որևէ text, եկեք պաստանք հենց stir։ Եվ հիմա եթե մենք run անենք, okay, ոչ մի բան չեղավ, չէ՞։ Եկեք բացենք DevTools-ը գնանք ուրեմն application եւ local storage։ Ահա, նայեք ստեղ։ Այս հայ մասն մի մտածեք, այս մի րոպե, ահա, տեսնում եք test 1։ Նայեք ինչա մեջը գրվել։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք հիմա browser-ի մեջ գրեցինք, որ այս տեքստը թող վերածվի այս ինֆորմացիան, okay? Այս զույգը մենք գրեցինք browser-ի մեջ։ Հիմա մենք կարող ենք նայեք ինչ անենք, get item, մի ռոպե, այս էր չէ բանալին, նայեք ստեղ, այս սաղ ջնջում ենք, չկա էլ, local storage.get item, պասանք տալիս, և սա մեզ կվերադասնի ինչ-որ մի արժեք, ինչ արժեք, եկեք ստուգենք, debugger-ով, աշխատացնենք, աշխատացնենք, հելո, local storage, lo local storage run ահա a-ում ինչ կա հիմա հենց այն տեքստը որը մեր նկնոր սեյվ արեցինք այդ բանալիով okay հիմա եկեք այդ տեքստից մենք հետ ստանանք javascript object that's for let obj local uh, connect uh, json.stringify a ահա հիմա կարող ենք օրինակ alert անենք obj.name տեսնում եք, չէ, որ ստեղ անուն բան կոդի մեջ չկա։ Այդ ինֆորմացիան գալիս է հենց browser-ից, որտեղ browser-ի մեջ մենք save ենք արել այդ տեքստը։ Run ենք անում։ Ու undefined, ինչի undefined։ Եկեք տեսնենք ինչ է կատարվում ստեղ։ Ինչ որ բան չաշխատեց։ Եկեք տեսնենք ինչ է չաշխատեց։ Ուրեմն object-ի մեջ ինչ կա։ Ով, այ stringify կանչեցինք։ Մենք stringify արեցինք արդեն տեքստը։ Oops։ Մենք պետք է parse անել։ Ոպս, ոպս, ոպս, ոպս։ Հիմա run ենք անում։ Ահա, հիմա ստանում ենք job։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք local storage ստանում ենք այն արժեքը, որը համապատասխանում է այս բանալուն, get item-ով։ Հետո այդ տեքստից մենք parse ենք անում ու ստանում ենք հենց իսկական JavaScript object, որը ունի արդեն իսկական բանալի արժեք, իրանով կարելի է object.keys անել, կարելի է Եվ այլն, այսինքն իսկական JavaScript object-ա, որը կարելի է պաստալ ինչ-որ ֆունկցիաներին, իրանով աշխատել, եւ այլն եւ այլն։ Սա շատ հարմար մեխանիզմ է եւ շատ-շատ է օգտագործվում ընդհանրապես ծագարման մեջ։ Այդքան բան, հույսով եմ բարձր, շուտով կհանդիպենք։